لم نتحدث يعني عن إطلاق عن قطع الانترنت لا نحن ولا أي جهة من جهات في الوطن إن جامي jamais كيسيون دو كوبي انترنت. يعني باش نعطيكم معلومة ممكن حصرية ممكن le 2 افريل يرى اون كوبور تاع le câble international On a été saisi à cet effet parce que هذا c'est un consortium où la majorité de notre flux passe par le câble CMU4 هذه راح تندار لمده سبع ايام وحنا اتخذنا جميع الاجراءات انه عندما يتكوبا le câble نعقبوا على d'autres câbles باش نخليو المواطن الجزائري في اريحيه وما يحسش بها et on n'a pas voulu informer et communiquer sur ça Algérie Télécom elle a mis tous les moyens de paiement électronique euh, يعني اي مواطن يحب آه، يخلص الفاتوره تاع الهاتف تاعو يقدر يروح يخلصها عبر الانترنت ويحب يشري آه، آه، ولا يريشارجي الانترنت تاعو يقدر يديرها عبر الانترنت سو كي فون فير لو ريشارجمون ولا لاشا فيا لو نت يفون افوار دي زافونتاج راح يكون عندهم دي زافونتاج اللي تلحق حتى ستة ايام غراتويت